लाइक और सब्सक्राइब हम लोग आ रहे हैं फिर से यहाँ पे आ सकते हैं देख सकते हैं यहाँ पे एक यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा हुआ है ये देखिए ये देख सकते हैं ये देखिए देख सकते हैं जा सकते हैं ठीक है ओके आप वहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पे लेमन का गाच है वहाँ पे देख सकते हैं उधर वहाँ बनाना अगर मैंने काटा ना गया मैं आया था अपना देख सकते हैं एक और मंकी आ चुका है यहाँ पे ब्लॉकिंग करता नहीं देख सकते हैं वहाँ पे हम लोग बैट बॉल खेलते हैं आपने वहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पर ग्राउंड बनाया है लोग आपको पहले वाला वीडियो में दिखा ही सकते हैं हम लोग आपको फल फ्रूट में बारे में सिखाया था उसी में यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे खेलते हैं लोग वहाँ पे देख सकते हैं और देखिए ईसा पे सब कैसा हुआ है चक्का डुबरा रहा है यहीं पे देख सकते हैं कहाँ लेके गया सांप काट लेगा बॉस देख सकते हैं इधर घर बन रहा है उधर देख सकते हैं घामोरी हाँ, चलिए देख सकते हैं वहाँ पे एक और बंदर आ गया यहाँ पे एक और बंदर आ गया देख गए बाबू पादे कहा हेलो तू का लॉलीपॉप चाहिए भाई बाबू देखिए देख सकते बोले आयांश को लोग जानता है